Wow. damos importancia e sin ganes a nosa existencia, tal como a coñecemos, non sería posible. Cando falamos de cuidados, falamos de colocar a vida no centro de todo.